take up hope. Are you putting it? Yeah, yeah. Three minutes into the work places. इधर बोलो जिनको बोलेंगे Shobhik don't let anyone enter no wait अरे शोभिक इधर इधर छोड़ता नहीं है यार भाई छोड़ दे यार Don't move. Do not pick up your plates. Do not wash your hands in the plates. Exit from the out area. Shovik, don't let anyone enter Shovik. अरे Shovik, इटा इटा यार छोड़ता नहीं है यार भाई. छोड़ दे यार भाई. यार Shovik. ताज़े बोलो. और ठीक है ना? और ठीक है. Technique on, technique on. Uh, technique on. Yeah, okay. Technique come towards the stage. Start from here. Labra, labra लेके आओ, labra लेके आओ. Ice, ice, ice, ice. Everyone be inside, be inside. Vinay. हाँ इस तरह से